2分50秒残っておりますので皆様方の温かい拍手にですね御礼申し上げまして御礼踊りでさようならしたいと思いますよろしいですかそれでは御礼踊りをご披露させていただきます 変ご清聴ありがとうございましたおかげさまで30分以内に止めましたのでありがとうございますいさっこらちょいはやせという掛け声ございます幸を呼ぶ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 ミス三叉踊りと大宮三叉踊り有名連の皆様本当に素晴らしいステージをありがとうございました